už do Lomnice a přibíhal se k základní škole. Ze zázemí v Lomnici v roce 92 se přejíždělo z místa na místo. Please go to start line. Prosím, hajte vy, kteří máte plánu první skupinu 14.00, 15.00, druhý start na stejnou vzdálenost proti silný a e, právem se přiblíží cíli a cílovou metou proběhne i cena od města Voskovice a diplom za včerejší etapu, takže poprosím ještě jednou zakleskat. 4, 29, 11. Dobrý. Umí. dvojka, jednička a dnes opět dvojka, stříbro z Blanska do Boskovi, eh, do Boskovi z Dolomnice, Ivan Handličková z Boskovic, 4, 15 a 17. Čili včera jsme měli Německo na jednom ze stupínků, dnes to jsou dámy z České republiky, Ludmila Odehnalová, Ivana Hadličková a Zdeňka Komárková. No, number one, číslo jedna je Daniel Orálek, 3.18.09. Druhé vítězství Boskovice a Blansko, Lomnická etapa a Konkurence Jiřího Čípy u přines na druhé místo. Čili ještě jednou prosím potlesk pro Daniela Orelka, Romana Košťáka a Stanislava Širokého.